Ah, tá, ok. Porque eles se esconderam, porque eles estão numa sala privada, né? Eles entraram escondido. Não é como se ele não fosse perceber que a porta tá aberta também. Né? Pois é, né? Os seus batimentos cardíacos vão estar manuais agora. Respiração e batimento cardíaco manual. <laughs> That was a throw. You won't think it's thrilly if we're sleeping on the street after getting kicked out of here. Let's go. emocionante. <laughs> Parece um manequim, velho. Mano, só eu tô achando Welcome, muito estranho o ritmo dessa história. To the honeymoon suite. A direção tá péssima, né? Thank you kindly, Mr. Holmes. Mano, esse Do sorriso, puta que pariu. O que aconteceu com olho dele? If you'll excuse me, I have work